بحذف انشاء انشئ متغير ابا واجعله متغير كتابي ثم انشئ متغير key واجعله متغير رقمي بمقدار يساوي صفر ثم انشئ المتغير اس بي واجعله متغير رقمي بمقدار يساوي صفر اذا المسافه الى مؤشر الفاره لا تساوي ملامسه مؤشر الفاره الاتجاه يساوي مواضع الفاره دوران الصوره يساوي الاتجاه انشئ كائن واحد في المنطقه اكس واي واي ناقص 28 في نفس اتجاه هذا الكائن ثم نجعله يساوي متغير لكي نوصل ونستقبل عبر ذلك المتغير للكائن الذي سينشا ثم نجعل دوران الكائن الذي سينشا يساوي رقم عشوائي من صفر الى 360 ثم نجعل اتجاه الكائن الذي سينشا يساوي اتجاه هذا الكائن زائد 180 لكي نحصل على عكس اتجاه هذا الكائن ثم ثم نجعله يزداد عندما ينشأ بمطار رقم عشوائي من سالب 30 إلى 30 ثم نجعل سرعته تساوي رقم عشوائي من 0 ل 8 ثم نجعل حدث التنبيه 0 في الكائن الذي سينشأ يعمل بعد 12 ثانية إذا زر الفار مضغوط وهو لي مؤشر الفار اجعل المتغير الكتابي up يساوي لا شيء مكتوب إذا المتغير أب1 الكتابي يساوي لا شيء مكتوب نفذ الأكواد التالية إذا زر الاتجاه الأعلى مضغوط اجعل أب1 يساوي الأعلى ثم سندخل كود كتابي لكل زر عندما يتم الضغط عليه إذا up لا يساوي كتابة فارغة نفذ الأقواد التالية إذا up يساوي الأعلى اجعل المتغير key يساوي ضغط زر الأعلى ثم ضع إذا يساوي باقي الرموز الكتابية الأخرى المتغير key يساوي الزر الذي أنشأ ذلك الرمز ثم اجعل SP يساوي المتغير key. في 3 مع العلم انه عندما يتم ضغط اي زر يساوي المتغير key عندها المتغير key يساوي 1 واذا الزر ليس مضغوطا فالزر يساوي 0 وبالتالي المتغير key يساوي 0 بعد ذلك نضع السرعه تساوي SP. ارسم نفسك ثم ارسم المتغير الكتابي أب1 في الموضع 32 اكس و 32 Y غير حجم طول الصورة بمقدار يساوي سالب 0.6 ثم اجعل حجم عرض الصورة يساوي حجم طول الصورة ثم اجعل مدى شفافية الصورة تساوي حجم طول الصورة عندما يعمل حدث التنبيه صفر دمر نفسك